どうなんでしょうか。Wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of him. ウィル・スミスにやられました G.I. ジェーンのジョークだったんです I'm going to, okay? So I can go. Okay. That was a greatest night in the history of television. テレビ史上最高の場面でしょうか So we are here. to uh, give a documentary out, to give an Oscar.